Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores e todos seus temores Que alegria público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Eu sou um agente do caos É o que acontece quando você cresce Entre bebados e meretrizes Gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Quer saber como ganhei minhas cicatrizes? Então eu sou esquisito Só porque eu não me encaixo no seu padrãozinho Não sabia que a loucura é como a gravidade Só precisa de um empurrãozinho matando e rindo, sério eu nem ligo Enquanto for divertido pra mim, eu sou maníaco Dou um sorriso, porque no mundo só o caos não tem fim Vocês me olham e me julgam como se no fundo vocês também não fossem assim <laughs> Eu pensava que as minhas piadas eram ruins Tão insano que eu tenho área VIP em Arkham yeah. É mais louco que o mundo, mais louco que o Batman yeah. É é que a minha mente é uma loucura Como um belo passeio no inferno Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Ficando mais louco Quem mais percebeu? Decidiu me tudo botar fogo a pior parte de ter um problema mental é que as pessoas querem que você haja como se você não tivesse. Sabe o que acontece quando você encontra um homem doente mental tratado como lixo pela sociedade? Você ganha o que merece. O mundo sempre me tratou como um bicho. Eu já me perguntei, será que eu existo? Pisaram tanto em mim que no fim deu nisso. É culpa de vocês eu ser um assassino. Eu vou dar um espetáculo. Ah, ah só uma coisinha. Ah. Quando for me anunciar, ah. poderia me chamar de coringa. <laughs> Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. É que eu pensei numa piada, só que você não entenderia. Senhoras e senhores, esse é o ciclo dos horrores. Um jogo com tantas dores e todos os temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa flores e céu ciclo dos horrores Um jogo com tantas dores e todos os temores Que alegria, público sorria Nossa próxima atração é o Coringa